Foi na terceira cirurgia a qual me submeti que anéis de Ferrara em mim foram implantados. Fui prevenido pelo Dr. Marcos que no dia seguinte à operação poderia ocorrer que eu enxergasse quase perfeitamente, mas que esse momento não duraria mais do que 48 horas. O que era previsto seria o retardamento da degeneração de minha visão. E no dia seguinte, Acordei com os olhos queimando, como se eles tentassem me esforçar dos meus próprios sonhos. O meu corpo não queria mais que eu me entregasse a mim mesmo. Então abri as janelas contrariamente aos meus hábitos de deixar aberta no voto precavido de me proteger da luz. Tomado por algo que eu não cheguei nem a distinguir, num salto deixei de sonhar para ser banhado de sono e enfim realizar mais um dia de vida. No momento que percebi que estava vivo novamente, já estava no lado de fora de minha casa. O asfalto foi a primeira coisa que eu verdadeiramente compreendi naquele dia, e foi uma das coisas das quais me lembro de maneira recorrente, que puramente ressoam comigo. Ele brilhava e era delicado. Meu pensamento debandou-se capturado por um verdadeiro comorebi, direcionava-me inato aos troncos finos e alongados de uma árvore. Meus olhos que me traíam tão frequentemente e me faziam submisso de algo que já não me controla mais, me proporcionaram me perceber. E se a vida é realmente um prelúdio efêmero da iância e que a afeição serve de abrigo da não conformidade, eu entendi finalmente que o meu tempo é diferente que talvez as 4.200 semanas que estimo alcançar são exatamente necessárias para que eu sinta e reflita para enfim compreender pequenos momentos como este que venho de relatar. E se é você sensível a todas essas delicadas memórias e a enxergar com empatia o outro, será claro que, assim como as árvores, o ser humano, ele também chove depois. Já andou depois da chuva por entre árvores?